bienvenidos todos. Muchas gracias por esta oportunidad tan hermosa, tan bonita. Gracias por esta mañana tan luminosa y tan bella. Pues vamos a ir dentro, cerramos los ojitos. Vamos dentro. Con amabilidad, ya una sonrisa, una sonrisa externa, si no te apetece. La hacemos interna. Conectamos con el corazón, el interior del palacio, Senji, el interior de la pineal. Y le sonreímos. Rápidamente observamos que somos transparentes. que somos universo. Que somos chi. aparece en, La conciencia se observa a sí misma, se da cuenta de sí misma. Toda la cabeza es vacía. Todos los sentidos están profundos en el interior. la sonrisa más hermosa. En el interior profundo. El mentón metido. Conecta con la nuca, la coronilla, Joé eh, se abre al universo. pero todo es chi, simplemente ese chi se estira al universo. Todas las cervicales de chi se abren y se estiran. Los hombros relajados. En un se observa profundo en el interior brazos relajados Un... pecho relajado abdomen relajado. Un mm, Yue está en todas partes, profundo en el interior del Palacio Shenji, profundo en el abdomen. Mi mm. Migmen, Duchi, el ombligo conectado con Migmen, Muy bien, cerradito, conectado con mi y con Paifuera. Mm. La columna relajada, toda la espalda, mm, más profundo, más relajado. La cadera, las piernas. Y un chuan abierto. Conectado con la tierra y más allá los chi, vacío, los universos. los laogón abiertos. Men abierto. limitado abierto. Todo el cuerpo de chi expandido en el universo. Todos los corazones somos uno. Todos expandidos en la casa, las amistades, familia, todos abiertos, todo expandido, el pueblo, la ciudad, el país, el cielo azul, el universo, todo, todo es uno, todo es chi, todo es pura información, todo es amor, amor incondicional. El mundo es, está en todo. El mundo es ese amor. Es amor, puro amor. Y todos conectamos con la conciencia del doctor camino, nuestro güey. Mm, todo el cuerpo de chi transparente, todos los cuerpos de chi son uno, conectados en el gran campo de conciencia mundial, todos los millones de practicantes de Chi Chikung somos uno. Todo el planeta somos uno. Todo el universo todos conectados. Una gran red de puro amor, de puro amor incondicional. Y ese gran campo de puro amor, de al interior. Al interior. El Palacio de Razón, y amablemente nos ponemos de pie. Todo el campo de chi disfruta de la verticalidad. Todo el cuerpo de chi. Pies juntos, rodillas un poco dobladitas, sacrocoxis un poco hacia adelante, men sale, todo el abdomen se relaja, Yin conectado con migmen mm. Duchi a men todo es puro chi, es muy suave, muy delicado todo. El chi, Yue, lo hace. Todo lo corrige, todo lo pone bien. Los hombros, las axilas un poco abiertas, la barbilla, el mentón metido a la nuca, se estira, para se abre el universo. Mm, la lengua muy relajada. La lengua conecta directamente con el corazón al sonreír y al relajar la lengua. El corazón se alegra. Mm. Mm. Abrimos la postura a la altura de los pies, a la altura de los hombros, a la anchura de los hombros. Y vamos a comenzar a vibrar. Arriba y abajo, arriba y abajo. Y observamos el interior de la cabeza. está muy profundo. todo el espacio vacío se abre no hay límites, todas las células se alegran, todas las celulitas se expanden en el universo, si todas las neuronas, todas alegres, sonrientes, eh, es un baile de risa, <laughs> un baile de puro amor incondicional con el universo. Si, si, todo el cuerpo de chi expandido. los ojos en su profundidad. son chi, todo chi expandido. la atraviesa el profundo, va profundo a las cervicales y el cuello. Y esto es transparente. Y eh, atraviesa los hombros y toda la parte alta de la espalda, hombros, los brazos, todas las células se alegran enormemente el interior profundo de los brazos. Si son glóbulos rojos, blancos, bailando la fiesta de la mañana, del despertar. Si, pero son vacío en el universo, vacío. Si, conectados a ese gran campo de conflicto mundial. Y la hogón abiertos, los dedos, los deditos, ¿qué dedos? Y desaparecido en el un bueno, profundo al interior del pecho. si... el es vacío. si... Eh, bronquios, bronquios, los pulmones vacíos. Eh, el corazón estalla de felicidad. <laughs> Inunda todo el gran campo, amor, condicionado de puro amor. Si todos somos uno, todos nos sentimos en ese gran campo de amor. Y la familia de conciencia. Y... observa el la vesícula. la vesícula se alegra se alegran, sonríe todas sus células bien conectan con el estómago, con el bajo páncreas. Muy profundo. El cuerpo, el chi, solo ah, es autónomo. Es pura archivo, pura formación, pura amor, pura consciencia Eh, nivel, abriesa los a los a los suprarrenales. Son como alubias gigantes en el universo eh, expandido totalmente, eh, muy profundo. Eh, la vejiga, ovarios, todos una fiesta, todos el bien, genitales, próstata. La próstata se revive <laughs> Los intestinos, eh, Todo es un baile. Eh, gracioso. Eh, y Yo atraviesa la columna. y desaparece en el universo. Es puro chi, puro amor. las piernas, las caderas, las piernas, planta los pies, la tierra y todo el cuerpo de chi. Todo se abre, levantamos las manos, por encima de la cabeza, dejamos las muñecas muy sueltas, todo muy relajado. Somos gigantes invisibles, transparentes en el universo, y muy profundo a la vez. Sí. Sí. Transforma. Bajamos por delante los brazos a la altura de los hombros, un poquito. Es un baile, es una brisa, es una fiesta. Sí. Es divertido, es amor, es un juego. Bajamos los brazos. Y paramos el movimiento, observamos. Mm. y todo se ha transformado. Todo el chi en equilibrio, en armonía. Todos unidos en esta gran red, el gran campo mundial de consciencia, de puro amor, Movemos los hombros abajo, adelante, arriba, atrás, abajo. Ningyue mm. es que mueve. Ningyue lo hace todo. Mm. Paramos el movimiento a la inversa. Abajo, atrás, arriba, adelante, abajo. Todo el universo gira. Todo es pura conciencia, el yo se hace consciente de sí mismo. Mm. horas por mm. Mm. Mm. Muy bien, paramos el movimiento. Y vamos a hacer un poquito la sacrocoxis, hacia delante, arriba. Y la oruguita entra en acción. Muy suave. Es vacío, todo es vacío. todo oscuro vacío. La grulla aparece. Mm. flotando en el universo, transparentes en el universo. es un baile, no es eh, muy presente en el interior. Mis men. Yin conectado con mi men. Minyue eh, profundo en Senji, en el palacio Senji, y a su vez en mi men. Em, El cuerpo de chi va solo. Va su aire. Y aparece la inspiración de la garganta. Las aletas de la nariz se abren al inspirar, las sienes se abren, una sonrisa muy hermosa aparece. La garganta se abre totalmente. Mm. cerradito. Toda a la columna, todo el cuerpo de chi gigante en el universo, transparente, profundo, en mi profundo en mis mentes. Mm. suelta todo. Somos puro Em, vamos parando el movimiento. Vamos a abrir un poco más la postura, el que le apetezca. Hacemos una bola de chi observamos mi men la bola de chi a la altura del pecho, más o Nos balanceamos un poquito adelante y atrás y observamos cómo Yongchuan está abierto, cómo el peso del cuerpo va un poco hacia adelante. bien cerradito conecta con hombros muy relajados. El chi, brazos de chi. El cuello de chi se abre y estira al universo. Pai abierto el universo, muy alto. Indio lo hace todo. Allá donde va el eh, va el chi. Nos sentamos en el taburete. Es como sentarse en un taburete de esto de una cafetería. Todo se relaja. Colgados del universo conectados con el universo de, eh, debajo de la Tierra. La Tierra. Conectados en mismo, Dentro profundo de Y vamos a hacer abrir y cerrar. Lo primero vamos a observar la bola de chino. Vamos a hacer una bola de chi. Cerramos. Observamos cómo todo el universo va al interior de la bola de chi, al centro. Esa bola de chi entre nuestras manos se abre. todo el universo se abre, se expande. Y todo el universo se reúne en el interior de la bola de chi en el centro. se abre, muy suave. El chi está conectado entre los dedos, los dedos conectados por la bola de chi. Mm. y reunimos todo el chi del universo en el interior de la bola de chi, de tierra, muy suave, sentimos, se pueden mover un poquito los libros y sentimos como las manos de uno chi cómo puede penetrar el chi en el interior de los dedos, profundo hacia el interior de las muñecas. Es un juego divertido, hasta dónde puede ir el chi. Y abrimos la bola de chi y todo el universo se abre. Todos conectados con el gran, campo de conciencia mundial. todos los corazones abiertos, unificados. El corazón la para mí. Todo el universo se reúne en la bola de chi. Dentro, profundo. Todo muy relajado, más profundo, más relajado profundo en mi profundo en la bola de chi, en el centro. Todo el universo se concentra ahí, en ese centro, sonriente, alegre, sin intención prácticamente. Sabemos que es así. Mm se abre, em, em, muy relajados los hombros, conectados con el universo, con la tierra. Todo el campo de chi se abre, se extiende todo el cuerpo de chi, transparente en el universo. Mm, mm. Sentimos todo el chi del universo. Mm, todo el chi viene al centro de la gran bola, de la bola de chi. Se reúne en el interior El hocico de tigre. Abierto. Entre el pulgar y el Se abre. Sí. todas las sonrisas, todos los niños jugando, todos los bebés, de puro amor somos nosotros, somos puro juego, un disfrute, una sonrisa en el interior de la hora de Chile. Todo el universo profundo. Mm. Y abrimos. Mm, mi mente se abre Mm, descansa muy bien. Descansa en el universo. Suéltalo todo. Mm. Mm. es un juego y todo el chi del universo va a bien. Somos una gran bola de chi, el centro de Movement, un yue profundo en todo el chi del universo, mi muy bien conectado con mi quién. Yon Chuan, abierto, conectado con mi bien. Lao abierto, conectado con mi mien Pai Joe, abierto, conectado con mi todo el amor incondicional es mm, mm. Mm. Descansa, muy bien. Mm. mm. mm. Hmm. um, Hmm. dormir, pero no dormir. Todo el universo es un gran campo de conciencia. El mismo se observa a sí mismo. Todo el universo va muy bien. Todo es chi. Todo es puro chi. Mm, relaja más. Mm. Profundo. duerme. pero no duerme. En el interior de mi manos. En el interior del Palacio Shenchi. Mm. Dentro, profundo. Mm, abierto en el universo. todo es puro amor incondicional, pero sí. Mm. Mm. Bajo él, arriba el universo, se estira, se estira. Y cerramos la postura, pies juntos. Mm. hacemos una gran bola de chi y vamos a hacer la gran circulación arriba al universo. Pero los brazos de chi, si nos damos cuenta, suben solos. Es el universo entero, un llueve, muy alto. Y todo el chi está en nuestras manos, el chi todo el universo. abrimos. Y todo el universo va al centro. Se va a reunir, todo se reúne en esa bola de Chile. Y todo el chile del universo se vuelve, se atraviesa, va por todo el cuerpo. Volcamos a todo el cuerpo. Todo el cuerpo de chi. No hay nada, es que no hay cuerpo, simplemente pura armonía. Dantien superior, armonía. todas las células en armonía. Em, cuello, em, brazos, hombros, em, observa cómo se aprecia el chi en las manos, en los dedos, en la palma de las manos, que a su vez es puro chi. Em, el, pecho, todo el dante y medio, em, puro gozo. Todo el corazón de chi abierto en el universo. El abdomen, todo el en interior. Toda la columna, el está en todo. Y las manos de chi profundo en el interior de las caderas, de las piernas. Y vamos bajando profundo en el interior. El interior es puro universo. Mm. todo chi profundo, más allá de la tierra. men arriba, una gran bola de chi entre las manos, de puro chi. Sube, todo el universo sube como si pesasen mucho la bola de chi, pero a su vez es todo un universo, como si pesase entre las manos y sube, se hace ligera en el universo. Todo es puro chi, puro amor incondicional. Mm. todo el chi universo entre las manos del Chi penetran profundamente por el canal central todo el chi el Dante superior, el Dante superior está alegre, sonriente, es totalmente nuevo, brillante, toda la armonía, jaula, jaula. El cuello, dante en medio, todo está totalmente renovado. Minyue es todo el universo de conciencia profunda en el interior. Todo lo transforma. Ahora. tiene inferior, todo el Dante inferior, todos los órganos, todo es puro amor. Todo es un baile, un juego, sin intención prácticamente. El puro campo de conciencia, de puro amor incondicional. Un gran original todo lo hace. Ahora. Soltamos todo. Ahora. Todo es estado perfecto y natural, en armonía. Ahora. atraviesa la columna. Atraviesa la cadera. Las piernas la profundo, al interior. Mm, se ríe en el interior. Disfruta más allá de la tierra. Todo el cuerpo de chi está más allá de la tierra, todo el gran campo de conciencia mundial, más allá. Mm, la más. Todo el cuerpo de chi está totalmente relajado. Todos, es puro chi, no, Nos ven hacia arriba y cogemos una gran bola de chi y arriba. Va profundo por el interior, profundo también por fuera, por el interior, todo chi. un gran campo di ciliegie, il proprio cuerpo de chile, una gran bola de chile, arriba, muy Mm. Dentro, profondo, attraversa el interior. Mm, em, todo bloqueo en en superior ha desaparecido. son Simplemente es un juego de puro gozo, de puras células brillantes y brillantes. Todo bloqueo del cuello, de chi ha desaparecido. Todo está en armonía, todo es jaula. El Dante en medio, todo bloqueo ha desaparecido. El Dantien inferior todo bloqueo ha desaparecido, todo es puro amor, pura belleza. en el interior de la columna, profundo, yue, las caderas, las caderas, todo bloqueo desaparecido. Dentro profundo las piernas, piernas y brazos, todo bloqueo ha desaparecido. todo es chi, todo es armonía. Profundo al interior de la tierra y más allá. Minyue está en todas partes, está profundo en Mishmun, en Senji, profundo en la tierra, más allá en todo el universo. Todo es yue, todo es puro amor. Sube, Mirmenchunghe, il accompagnatore del Cile d'universo, quindi sube in alto, tutto il Cile, l'universo l'accompagna, todo l'amore incondizionale dell'universo l'accompagna. Allá donde están en Dios, todo. el Yuan original. Y profundo, todo el universo atraviesa, relajando profundamente, atraviesa todo el interior, todo se vuelve un gran cuerpo de chi lleno de vitalidad, y armonía, también superior, todo el chi fluye abundantemente. Chi y sangre fluyen bien, tanto en medio, brazos, todo chi. Todas las funciones han mejorado. Ahora, en interior, haciendo una bola de chi, entre las manos. Em, observamos el centro, el núcleo, y está profundo en Nigmen. Y todo el chi del universo va a Y las manos de chi van a Profundo. Dormir, pero no dormir en or um, um, um, um, then um, todo es puro amor. Soy amor incondicional. Eh, soy paz. Eh, soy alegría. Soi soy gratitud. Um, soy armonía. Um, ahora. Ah, abrimos los brazos. Sentimos el cuerpo. Juntamos las palmas, las cortamos un poquito y abrimos y entrecerramos y dejamos que el cuerpo se mueva un poco. Abrimos y cerramos los ojitos. Que el cuerpo se mueva un poco del solo a su aire. Las palmas a los ojos, golpeamos un poquito. Sentimos la nuca de chi, todo chi, sigue siendo chi, sigue siendo amor, sigue siendo yue, Frotamos los ojos de chi, primero a un lado en círculos, al otro. Y mm, soltamos el cuerpo de chi. Y frotamos atrás, atrás todo el pelo, la cabeza. Mm, mm y todo el cuerpo de Chi se despereza, el universo, todas las celdas se ríen. Vamos a golpear un poquito con la yema de los dedos, atrás en la nuca, hacia arriba, la coronilla, delante, por los costados, mm, atrás, por el cuello, arriba, y todo el chi de la cabeza se expande, todo el corte cerebral de chi se llena de puro amor de nuestras manitas. Mm. Las orejas. Mm. Mm. De arriba abajo. Y vamos a golpear un poquito con la yema de los dedos todo el rostro. Muy suave, de dentro hacia afuera. De dentro hacia afuera. Hacia todas las linfas, todas las glándulas linfáticas, de dentro hacia afuera. De arriba hacia abajo. Mm, muy suave. Mm. La naricita, los labios, muy suave. Muy bien, frotamos el cuello, mm, toda tensión de chi toda la carga de chi Y golpeamos un poquito las manos, forma de cazo. Tres veces cada brazo. Mm. La otra mano, otro brazo. Mm. Disfrutando de la vida, del amor, de los pajarillos mañaneros el pecho, por los costados, de abajo arriba, los costados. Mm. Los riñoncitos. Las ingles. bailando. Me paso el día bailando. Con alegría y armonía. Atrás por los glúteos, por detrás los costados, exterior, por dentro, arriba, arriba, men de men atrás, abajo, todo el chi Todo el chi Y vamos a golpearle un poquito hacia abajo. Arriba. Abajo. peine, arriba, otra más, abajo, arriba, un poquito el abdomen, juntamos las palmas y vamos a girar un poco. Y todo el cuerpo acompaña. Todo el cuerpo acompaña un poquito bailando, disfrutando el chi, todo el cuerpo de chi. Minyue Min Minyue se mueve dentro de mi mm, Es un masajear. Las palmas de chi están profundo dentro de mismen. en el sentido de la dirección del intestino grueso. Todos los intestinos se alegran del masaje. Todas las neuronas de los intestinos se alegran. Hmm. y vamos parando al centro, al centro. Soltamos las manitas. Muchas gracias, Juan Joan Nos sentamos. Muy bien un cuerpo de chi nuevo, renovado, alegre, en la fiesta del País.